qui la domenica insieme e poter condividere la parola di Dio. Siempre es bonito estar aquí el domingo de la mañana para compartir la palabra de Dios con vosotros. E mia moglie diceva che molte volte noi dobbiamo correggere i nostri figli. Y mi esposa decía que muchas veces tenemos que corregir nuestros hijos. Così come Dio corregge noi. Así como Dios nos corrige a nosotros. Ed è bello vedere che quando noi correggiamo i nostri figli. Es bonito ver que cuando corregimos nuestros hijos. Cambia la maniera in cui li correggiamo in base alla loro età. Cambia la manera en que los corregimos según su edad. Cioè, quando il nostro figlio ha tre anni, quattro anni. Quando nostro hijo tiene tre o quattro anni. Tu non è che gli puoi fare un discorso per fargli capire le cose. Tu non puoi hacerle un discorso per farle entender le cose. Lo devi mettere in castigo. Tienes che ponerle in castigo. Ma quando va crescendo piano piano, Pero quando va crescendo poco a poco, allora tu cerchi di parlare per fargli capire dove sono i suoi errori. Tú le intentas hablar para que entienda dónde están sus errores. In modo che li possa correggere. Para que los pueda corregir. E la stessa cosa fa Dio nei nostri confronti. Y lo mismo hace Dios con nosotros. In base al nostro livello di maturità, Según nuestro nivel de madurez, usa diverse forme per correggerci. Utilizza diferentes forme per corregirnos. O quando siamo all'inizio e stiamo facendo le cose sbagliate. O quando all'inizio estamos, eh, nos stiamo equivocando molto. Chancla, come si dice. Nos tira una chancla. <laughs> Però quando andiamo più avanti, adelante, quando cresciamo, quando lui vuole che noi iniziamo a sviluppare una relazione con lui. Él quiere que desarrollemos una relación con Él. In modo che Lui ci possa aiutare a capire dove sono i nostri errori. Para que Él nos ayude a entender dónde están nuestros errores. Per correggerli. Para corregirlos. Per questo noi abbiamo bisogno di comprendere il linguaggio dello Spirito Santo. Por eso tenemos que entender el lenguaje del Espíritu Santo. Perché man mano che andiamo avanti, adelante, Dio vuole parlarci. Dio vuole spiegarci le cose. Però fino a quando noi rimaniamo eh, in un livello in cui non ascoltiamo Dio, Pero hasta que nos quedemos en un nivel donde no escuchamos a Dios. Dio ha un'unica forma di farci capire le cose. Dio solo tiene una manera para hacernos entender las cosas. Chiudere i rubinetti. Cerrar il grifo. Cerrar il grifo il rubinetto della benedizione. Il grifo della benedizione. E quindi iniziano i problemi, le difficoltà. Empiezan los problemi, le difficoltà. I problemi economici. Los problemas económicos. Delle situazioni. Situaciones. Fino a quando noi non stiamo lì piangendo. Hasta che stiamo ahí llorando. E diciamo, Signore, dove sto sbagliando? Estamos como, Señor, ¿dónde me estoy equivocando? E là piano piano iniziamo a capire i nostri errori. E ahí poco a poco entendiamo i nostri errori. Però oggi vogliamo parlare che abbiamo bisogno di comprendere il linguaggio dello Spirito. Però oggi entendiamo che dobbiamo entender il linguaggio dello Spirito. Perché Dio è vivo. Perché Dio sta vivo. E come me e come te una persona. È come io es come tu es una persona. Dio parla. Dio parla. Dio ascolta. Dio si ascolta. Non è una statua di gesso o di marmo. Non è una statua di mm, madera o di marmo che tiene le orecchie ma non ascolta, que tiene orejas y no escucha, che ha la bocca ma non parla, tiene boca y no habla, tiene i piedi ma non cammina, tiene pies pero no camina, e quindi se la devono mettere sulle spalle per portarla in giro. Y tiene que car cargarla en los hombros para que vaya alrededor. No, no, Dio è vivo. Dios está vivo. È una persona, è come me e come te. Perché è una persona come io e come tu. Quindi può ascoltare la voce del tuo cuore. Puede escuchar la voz en tu corazón. e può parlare alla tua vita. y puede hablar a tu vida. E abbiamo bisogno di entrare nel tempo in cui ascoltiamo il linguaggio dello Spirito Y tenemos que entrar en un tiempo en que escuchamos el lenguaje del Espíritu per poter ascoltare quello che Dio ci vuole dire. para poder escuchar lo que Dios quiere decirnos. È finito il tempo di pregare facendo la lista della spesa. Se acabó el tiempo de orar haciendo como el listado de compra, Non so se l'avete mai fatto. Se lo habéis alguna vez. Io all'inizio della mia fede sì, io le hice al inicio de fe. Signore, voglio questo, voglio questo, voglio questo, voglio questo. Signore, quiero questo, questo, questo e questo. Nel nome di Gesù, amen. Nel nome di Gesù, amen. No? Sembra più una lista di Babbo Natale. Parece il listato di Papà Noel. Invece di avere una comunione, una relazione con Dio. Invece di avere una relazione con Dio. In cui noi parliamo, ma Lui ci parla en la que nosotros le hablamos, pero él también nos habla. Anzi, più andiamo avanti, più lui parla e noi stiamo zitti. De hecho, más vamos adelante, más él habla y nosotros nos callamos. Perché ci rendiamo conto che è meglio che parla lui piuttosto che noi. Porque nos damos cuenta que es mejor que hable él más que nosotros. Vogliamo leggere Atti degli Apostoli, capitolo 2? Queremos leer en Hechos, capítulo 2. Versetti da 14 a 17. Versículo del 14 al 17. <clears throat> Entonces Pedro Poniéndose de pie con los once, alzó su voz y hablóles diciendo, Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos, como vosotros pensáis, siendo la hora tercera del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será en los posteros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros mancebos tendrán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Perché ci è stato dato lo Spirito Santo? Perché nos ha dato el Espíritu Santo? Questi sono i segni che erano stati profetizzati dal profeta Joel nell'Antico Testamento. Questi sono i segni che aveva profetizzato il profeta Joel nell'Antico Testamento. Che quindi ah, ci sarebbero stati visioni, sogni. Que hubieran habido eh, sueños y visiones. Perché noi abbiamo bisogno che Dio ci parli. Porque nosotros necesitamos que Dios nos hable. Quando Gesù se n'è andato, Cuando Jesús se fue, ci disse che non ci lasciava orfani, dijo que no nos iba a non ci lasciava soli, no nos dejaba solos, ma ci avrebbe dato lo Spirito Santo pero nos hubiera dejado el Espíritu Santo, che ci avrebbe guidato in ogni verità. que nos hubiera guiado en cada verdad per poter capire il cammino giusto della nostra vita. Para entender el camino correcto de nuestra vida. Quindi la domanda che ci dobbiamo porre oggi Por eso la pregunta que tenemos hacernos hoy es Come prendiamo le nostre decisioni? ¿Cómo tomamos nuestras decisiones? Qual è la ragione che ci spinge a prendere una decisione? Qual è la ragione che nos empuja a tomar una decisione? Perché tu puoi prendere una decisione in base ad un tuo ragionamento mentale. Perché puoi tomar una decisione secondo un ragionamento mentale. Ah, mi hanno offerto un posto di lavoro migliore, quindi decido di cambiare, di prendere questo posto di lavoro. Bueno, mi ofrecieron un, un lugar del trabajo mejor, así que decido cambiar y ponermi a trabajar ahí. O ci sono persone che prendono le decisioni importanti attraverso le loro emozioni. O hay personas que toman decisiones muy importantes según sus emociones. Ah, mi sono arrabbiato contro questo datore di lavoro e mi vado a cercare un altro lavoro. Ah, me enfadé con, el, con mi jefe en el trabajo, así que me voy a buscar otro trabajo. Quindi in questo caso la tua decisione è presa dalle tue emozioni. In questo caso la tua decisione è tomata por tus emociones. Però se noi siamo cristiani, Pero si somos cristianos, la Bibbia dice la dice che la nostra vita non ci appartiene più. E quindi le nostre decisioni non devono essere guidate dai nostri pensieri o opportunità. Así que nuestras decisiones no tienen que ser empujados por nuestras lógica o por nuestras oportunidades. Non devono essere dettati dall'ira, dall eh, dalle emozioni del momento. No tienen que ser eh, decididas por emociones o por Enfado in ese momento. Ma le nostre decisioni devono essere guidate da Dio, dallo Spirito Santo. Sino che nuestras decisiones tienen que ser guiadas por el Espíritu Santo. Primo Corinzi capitolo 2, verso da 9 a 12. En Primera de Corintios capitolo 2. 2, verso 9 del 9 al 11. A 12. Al 12. <clears throat> Antes, come sta scritto, Cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Empero Dios no nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Cuando dice cosas que occhio no ha visto, Cuando dice cosas que ojo no vio, ci parla di ragionamenti. nos habla de razonamientos. dice cosas dice no son salidas en salite nel cuore dell'uomo, Quando parla di cose che non hanno subito nel corazon corazón Parla di cose che riguardano i sentimenti. Habla de sentimientos. Ma le cose Dio ce le ha dette, rivelate attraverso lo Spirito di Dio. Però, Jesús, pero Dios nos reveló las cosas a través del Espíritu de Dios. In modo che conosciamo le cose che ci sono state donate. Para que conozcamos las cosas que nos han sido donadas. Per questo abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Por eso necesitamos del Espíritu Santo. Perché le cose non le possiamo capire con ragionamento. Porque las cosas no las podemos entender con razonamiento. Non le possiamo capire con le emozioni. No podemos entenderlas con emociones. Ma sì, le possiamo capire se è Dio che ce le rivela. Pero podemos entenderlas si es Dios que nos lo revela. Quindi come ci parla Dio? Por esto, ¿cómo nos habla Dios? La prima maniera che ci parla è attraverso la Bibbia. La prima maniera in cui ci habla è attraverso la Bibbia. Questa è la maniera più certa in cui Dio ci parla. Esta es la manera más cierta en que Dios nos habla. Tutti dobbiamo leggere la Bibbia. Todos tenemos que la Biblia. Spero che tutti la leggiamo. Y espero que todos la lean. Perché la Bibbia è il libro più venduto al mondo. Porque la Biblia es el libro más vendido al mundo. Però è il meno letto. Pero, <clears throat> pero el menos leído. E nella casa di quasi tutte le persone eh, d'Europa e in casa di quasi tutte le persone in Europa. Però molte persone ce l'hanno lì, ma non la leggono. Pero muchas personas la tienen ahí sin leerla. E sfortunatamente negli ultimi anni e anche nelle case di molti cristiani. E desafortunadamente en los últimos también está en casa de los cristianos. Però i cristiani stanno ehm, mettendo da parte la lettura della parola di Dio. Però i cristiani stanno poniendo da parte la eh, lettura della Bibbia. Da, gli danno poco tempo alla lettura della parola. Dan poco tempo a leer la palabra. Leggono al limite soltanto la domenica quando il pastore parla quei due versetti che dice. A lo mejor leen solo il domingo quando il pastore habla e leen estos dos versículos. Ma non stanno dando tempo a leggere e a studiare la parola di Dio. Pero no están dando tiempo a leer y a estudiar la palabra de Dios. Però la sua parola è vita. Però su parola è vita. E il Salmo 119, il verso 105. En el Salmo 119, el versículo 5. 105. 105. Salmos. Salmos Salmos 119, el versículo 105. <clears throat> Ah, lámpara es a mí, es a mis, no. Lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbrará mi camino. La tua palabra es una lámpara al mio pie. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Che illumina il mio cammino. Che illumina mi cammino. Se non abbiamo la parola, se non abbiamo la palabra, stiamo camminando in un cammino che non vediamo. Estamos camminando in un cammino che non vediamo. Molti dicono sì, però io non ho letto la Bibbia 20 anni fa quando ero ragazzo Muchos dicen, bueno, pero yo leí hace 20 años la Bibbia quando era joven. E già so tutta la storia. Ya me sé toda la historia. E già so la storia di Adamo ed Eva. Ya sé lo de Adán y Eva. E il diluvio di Noè. E diluvio di Noè. Davide con Golia. Davide Golia. Conosco già tutto, che la devo leggere a fare? Ya sé todo de la Bibbia, ¿para qué tengo que leerla? Perché la Bibbia è come un pane. Porque la palabra es como un pan. Tu non puoi dire, ah va bene, io già conosco com'è la pizza. Yo no, tú no puedes decir, bueno, yo ya, ya sé cómo es la pizza. Eh, dieci anni fa ho mangiato il sushi. Hace 10 años comí sushi. E cinque anni fa ho mangiato la repassa, non lo so. Hace 5 años comí arepas o otro plato. O paella. O a ella. Eh, hai bisogno di alimentarti tutti i giorni. Tienes que alimentarte todos los días. In modo che il tuo corpo non vada eh, a, deperire, non venga meno. Para que tu cuerpo no venga menos. E alla stessa maniera nello spirito. Y de la misma manera en el espíritu. Tu hai bisogno di alimentarti ogni giorno della parola di Dio. Necesitas alimentarte cada día de la palabra de Dios. Non puoi dire vabbè già la conosco e non fa niente. Non puoi dire, bueno, però già la conosco, non passa nada. No, no, è la parola, è qualcosa che è necessario per la tua anima. La palabra quello che è necessario per la tua alma. Perché dalla parola tu ricevi la, la forza per affrontare ogni giorno. Porque de la palabra la fuerza para enfrentar cada día. Amen. Però la parola di Dio non è tutto. Pero la palabra de Dios no es todo. La Bibbia ci dà eh, la direzione principale. La parola nos dà la direzione principale. Ci mette i paletti eh, nel mezzo del quale ci dobbiamo muovere. Nos pone come los palitos entre qué tenemos que movernos. Però nel versetti che abbiamo letto oggi Pero en los versículos que hemos leído hoy ci parla di profezie, nos habla de profecía, di sogni, de sueños, ci parla di visioni. de visiones. Queste cose entrano nel linguaggio dello Spirito Santo. Estas cosas entran en el lenguaje del Espíritu Santo. È un, eh, un livello differente Es un nivel diferente in cui noi dobbiamo entrare. en el que tenemos que entrar. Queste sono le cose che noi per esempio insegniamo nel mentorato. Esas son las, las cosas que enseñamos en Come poter ascoltare la voce di Dio. Come escuchar la voz de Dios. Quelli che stanno nella classe hanno proprio questa settimana l'esercizio di fare il devozionale. E quelli che stanno nella classe, giusto eh, justo esta semana tienen el ejercicio Di fare un devozionale. Di essere il devocional. No, perché questo significa camminare con Dio. Perché questo significa camminare con Dio. Quando tu non solo conosci la parola. Quando non solo conosci la parola, ma conosci anche lo Spirito Santo, sino che también conoces el Espíritu Santo, come una persona, como una persona, e cammini insieme con lui. Y, cam y caminas junto con él. Un giorno c'era il profeta Elia. Un día estaba el profeta Elías. E Elia stava, aveva profetizzato una carestia. una carestia. E quindi Dio gli disse di andare vicino ad un fiume. E Dio le dijo di ir cerca di un rio e lì ogni giorno arrivava un corvo che gli portava un pezzo di carne. E ahí cada día llegaba un cuervo que le llevaba un pedazo de carne. E quindi lui beveva dal fiume. Y él bebía del río. E mangiava la carne che gli portava il corvo. Y comía la carne que le, le llevaba el cuervo. Era una cosa simpatica. Era algo lindo. Immaginatevi che Elia all'improvviso veniva arrivare il corvo. Imagínense che Elías está ahí e di repente arriva il corvo. Ah, sta arrivando la cena. Ah, llega la cena. Però all'improvviso l'acqua finì. Pero el agua repente termina. Perché c'era una carestia, e il cielo era chiuso. Perché había una carestia e il cielo estaba cerrado. E quindi Dio gli dice di fare una cosa strana, una cosa assurda. Entonces Dios le dice di hacer algo absurdo. Dice vai a Serepta e lì c'è una vedova che ti darà da mangiare. E le dice mira ve a Serepta, ahí estará una viuda che ti darà da comer. E quindi lui parte e va a questa città. E va e va en esta ciudad e incontra questa donna che stava prendendo del legno y encuentra esta mujer que estaba tomando una madera e dice guarda mi vuoi dare una, un poco di pane, mi vuoi dare una focaccia di pane e le dice mira mi puoi dare un poco di pane? Però questa donna risponde guarda che noi un poco di farina ci abbiamo. Y, pero esta mujer le dice mira que nosotros tenemos Pocarino. E un pochettino di olio. E un poco di aceite. E io sono vedova, ho solo un figlio. Io soy viuda e solo tengo un hijo. E quindi volevo, stavo prendendo il legno proprio per cucinare questo poco. Así ah, que stavo tomando questa madera per cucinare este poquito che tengo. In modo che mangiavamo questo e poi morivamo sia io che mio figlio. Para que comíamos esto y moríamos yo y mi hijo. E Elia gli, gli profetizza una cosa importante da parte dello Spirito Santo. Y les le profetiza algo importante dello Spirito Santo. Primo re 17. primera Primera Rey 17, a versículo del 13 a 16. Y Elías le dijo, no hayas temor, ve, haz como has dicho, empero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la tinaja del harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite, hasta que el día que Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y a ella su casa y muchos días. Y la tinaja de harina no escaseó, ni menguó la botija de aceite, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. ¿Cuántas cosa Dios dice hacer a Elías? Mira que Dios, qué le dice Dios de hacer a Elías, pero también a esta viuda. Non manda Elia da una persona che ha i soldi e lo può mantenere. Non envía a da una persona que tiene dinero que può darle. Ma lo manda da una vedova. Sino che lo manda da una viuda. Che aveva pochissima farina. Che tenía muy poca harina. E dice ok, allora eh, sì, devi cucinare. E dice bueno, tienes que cocinar. Però quello che devi cucinare dammelo prima a me. Però cocinami antes a me. E qua dice, beh, questo è uscito pazzo, l'uomo di Dio è pazzo, il profeta è pazzo. E eso dice, l'uomo di Dio sta loco. Cioè adesso gli sto dicendo che ho solo un poco di farina per me e per mio figlio. Acabo di dire che solo tengo un poco di harina per me e mio figlio. E questo che viene da fuori che non conosco. Questo che viene da fuori che non conosco. Mi, gli dice che, lo, che glielo devo dare a lui. Mi dice di darselo a lui. Ma perché non se ne va a lavorare? Perché non se va a lavorare? <laughs> perché non se ne va a zappare la terra? Perché non se va a fare la terra? <laughs> Che vuole questo questa mattina da me? Che quiere questa mañana da me? Cosa avrebbe potuto pensare quella donna con la sua ragione? Che avrebbe potuto pensare questa donna con sua logica? Io non tengo da mangiare per me, lo do a te. Io non tengo de comer per me e te lo do a te. Questo avrebbe pensato con la sua testa. Esto hubiera pensado con su cabeza. Se avesse pensato con il suo cuore, cosa avrebbe pensato? Si avesse pensato con il suo corazón, che avrebbe pensato? Io devo darlo a te quando ho mio figlio. Temo virartelo a ti cuando tengo a mio hijo. Io preferisco dare tutto a mio figlio e non mangiare io. Prefiero dárselo tutto a mio hijo per non comer io. E al limite credo in Dio e me lo voglio togliere a me per darlo a te. E come mucho puedo quitármelo a me per dártelo a ti. Ma toglierlo a mio figlio per darlo a te. Pero quitarlo a mio hijo per dártelo a ti. Il mio cuore. En mi corazón. Mio unico figlio. Mio unico hijo. Dopo che ho perso mio marito. Después de perder mi marido. Immaginate quante cose avrebbero potuto muovere questa donna. Imagínense cuántas cosas hubieran podido mover esta mujer. Nella sua mente o nel suo cuore. En su mente o en su corazón. Però lei si mosse per quello che lo Spirito Santo gli stava dicendo. Pero ella se movió por lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. Perché lei aveva riconosciuto che quella parola veniva da Dio. Perché ella aveva riconosciuto che questa parola veniva da Dio. E quindi andò, preparò questa farina, questa focaccia, questa tortiglia. Eso. Por eso se fue y preparó esta tortilla. La diede al profeta. Se la dio al profeta. Poi tornò a guardare dentro il vaso. Luego volvió a mirar dentro del vaso. Ah, ma non è finita, ce n'è ancora. Che sì, harina. Facciamone un'altra. Hagamos otra. E facciamone un'altra. E hagamos otra. E facciamone un'altra. E otra aún. Per un giorno. Por un día. Per tre giorni. Por tre días. Una settimana. Una semana. Un mese. Un mese sei mesi, seis meses, un anno. un año. La Bibbia dice che passarono un anno e mezzo. La palabra dice che pasarono un año e medio. Tre anni e mezzo, scusate. Uh, perdón, tres años y E là quel poco di farina non si finiva. Y este pequeño trozo farina non si terminava. Non era una cosa logica. No era algo logico. Non era normale. No era normale. Però funzionava. Però funzionava. Perché molte volte le cose che Dio ti dice perché muchas veces lo che Dios te dice non sono logiche, no son lógicas, però funzionano. pero funcionan. Dio disse a Giosuè di girare sette volte attorno a un muro. Dios le dijo a Josué de <clears throat> dar siete vueltas a una pared. Ma come se ne può mai cadere un muro girando sette volte attorno al muro? ¿Acaso puede caerse una pared si le das siete vueltas? Normalmente no. Normalmente no. La mente avrebbe detto, ma tu sei pazzo, girando attorno al muro se ne cadono le mura. En la mente avrebbero detto, tu stai loco, que Dando sette volte al, a muro si può caer. Però girando sette volte attorno alle mura, le mura crollarono. Però girarono sette volte e cayeron. Perché le cose non funzionano secondo la nostra ragione. Perché le cose non funzionano secondo la nostra logica. Ma secondo quello che Dio ha stabilito. Sino quello che Dio estableció. Perciò è importante conoscere la voce di Dio. Per questo è importante conoscere la voce di Dio. Quando stavano affrontando uh, una battaglia, quando stavano affrontando una battaglia. Israele. Israele. Giosuè era giù che stava combattendo la battaglia. Josué stava abajo peleando la battaglia. E Mosè era in alto che stava pregando. E Mosè stava in alto e stava orando. E succedeva una cosa strana. E passava algo raro. Che quando Mosè alzava le mani giù vincevano. Che quando Mosè levantava le mani abajo ganavano. E quando Mosè abbassava le mani giù buscavano. E quando Mosè bajava le mani recibían golpes. E a un certo punto le mani di Mosè si erano fatte pesanti. Y de repente las manos de Moisés se habían hecho pesadas. E quindi Aaron e Ur, che erano intelligenti, y su hermano Ur, que eran listos, capirono che eh, questa cosa era una cosa spirituale. Entendieron que esto era algo espiritual. E iniziarono ad alzare le mani di Mosè. empezaron a levantar las manos de Moisés. E dice la Bibbia che perciò vinsero la battaglia. Dice la, la Bibbia che, se, che per questo ganarono la battaglia. Cioè quella battaglia non fu vinta per il numero di soldati. Esta batalla no fue ganada por el número de los soldados. Non fu vinta perché avevano le armi migliori. No fue ganada porque tenían las mejores armas. Ma fu vinta soltanto perché Aaron e Ur. Pero fu ganada porque Aaron y Ur. Si resero conto che quello che faceva vincere erano le mani di Mosè. Se dieron cuenta de lo que los hacía ganar eran las manos de Moisés. Mi state comprendendo quello che voglio dirvi questa mattina? Entiendo lo che quiero decir esta mañana. Le cose funzionano secondo il linguaggio dello spirito. Las cosas funcionan según el lenguaje del espíritu. Non secondo la nostra mente. Y no según nuestra mente. O secondo le nostre emozioni. O nuestras emociones. Ma in base a quello che Dio ha detto. Sino según lo que Dios estableció. Perché quando Dio dice qualcosa. Algo, l'universo intero si mette in moto. Todo el universo pone en marcha. Per, mettersi, per allinearsi a quello che Dio ha detto. Para alinearse a lo que Dios dijo. Perciò è importante che noi comprendiamo il linguaggio dello Spirito. Por eso es importante que entendamos el lenguaje del Espíritu. Perché attraverso questa area spirituale Porque a través de esta área espiritual noi possiamo vincere la nostra battaglia. podemos ganar nuestra batalla. La ragione non c'entra. La razón no tiene sentido. Un giorno Gedeone doveva affrontare l'esercito di Madian. Un día Gedeón tenía que enfrentar el ejército de Madian. E l'esercito di Madian aveva 135.000 soldati. Y el ejército de Mayan tenía 135.000 soldados. Con carri, con armi. Con carros y armas. E loro avevano radunato un esercito di 32.000 soldati. Ellos habían reunido un ejército de, de 32.000 soldados. E non Y no tenían tantas armas. E già tu affrontare 32.000 contro 135.000? E già affrontare 32.000 in contra di 135.000? È una pazzia. È una locura. Nessun esercito andrebbe a fare questa battaglia. Nessun esercito avrebbe fatto questa battaglia. Però all'improvviso Dio parla e gli dice. Però Dio de repente habla e le dice. No, questa gente è troppa. È demasiada gente. No, no, facciamo una cosa, chi ha paura è meglio che se ne torni a casa. Hagamos que quien tiene miedo que se vaya a casa. E rimangono 10.000. E se quedan 10.000. E 10.000 contro 135.000? E 10.000 contro 135.000. Impossibile. È impossibile. Però Dio dice no, no, sono ancora troppi. Però Dio dice no, che sono demasiados. No, no, dopo possono pensare che è la loro forza che li ha fatti vincere. Luego pueden pensare che su fuerza los hizo ganar. E quindi alla fine Dio lo manda al fiume e gli fa scegliere le persone. E al final Dio lo manda al rio e le hace elegir le persone. E sono solo 300 persone. E solo stanno 300 persone. E che armi gli dà Dio? E che armas le dà Dios? Un vaso, un vaso, una torcia, una torcia e una tromba. E una trompeta. Vanno alla battaglia con un vaso, con una torcia e con una tromba. Vanno alla battaglia con un vaso, una torcia e una trompeta. 300 di loro contro 135.000 soldati. 300 de ellos contra 135.000 soldados. Armati con carri, con, con spade, con lance. armas, con carros, con espadas bombe atomiche, carro armato, <laughs> tanques. tenevano tutte le armi di questo mondo. Tenían todas las armas de ese Ma questi 300 avevano la parola che veniva da Dio. Per questi 300 avevano la parola che veniva da Dio. La loro forza non era nei vasi, nelle torce. Su fuerza no era che tenían vasijas y torchas. Non era nel numero. No era numero. Ma era nella parola che avevano ricevuto da Dio. Sino che era nella palabra che avevano ricevuto da Dio. Perché la parola che, hanno, che, viene dal trono di Dio. Perché la parola che viene dal trono di Dio. È quella che cambia la realtà. È la che cambia la realtà. Amen. Amen. Per questo noi dobbiamo imparare a conoscere la lingua dello Spirito Santo. Por eso tenemos entender el, el lenguaje del Santo. In modo che Dio ci possa guidare nel cammino. Para que Dios nos pueda guiar en el camino. Altrimenti sceglieremo sempre noi in base all'opportunità. Si no siempre vamos a elegir nosotros según la oportunidad. O in base alle nostre emozioni o sensazioni. O según nuestras emociones o sensaciones. Ah, quel pastore italiano come è antipatico. Ay, come cae mal ese pastore italiano. Vado per un'altra chiesa. Me voy a un'altra iglesia scegliamo in base alle emozioni, alle sensazioni. Perché elegimos según nuestras emociones y sensaciones. Ah no, pastore, io ho lasciato la mia chiesa eh, perché mi sono litigato con un fratello. Ay, pastores, que dejé mi iglesia porque me peleé con un hermano. Però non hai chiesto a Dio, non hai pregato. Pero no le oraste a Dios, no le pediste. Non hai chiesto la guida dello Spirito Santo. No le pediste la guía del Espíritu Santo. Per comprendere veramente quello che dovevi fare. Para entender realmente lo que tenías que hacer. Perché il cristiano, non, la maggior parte delle volte. Porque el cristiano, la mayoría de las veces. Non viene guidato da Dio. No viene guiado por Dios. Ma in base alle sue emozioni o in base alle sue sensazioni. Sino que según sus emociones y sensaciones. Quando la nostra vita non è più nostra, non ci Cuando appartiene. nuestra vida ya no nos pertenece. Quello che deve guidare le nostre scelte deve essere Dio. Lo que tiene que guiar nuestras decisiones tiene que ser Dios. E affinché Lui possa guidarci, Y para que Él pueda guiarnos, dobbiamo imparare a riconoscere la Sua voce. tenemos que aprender a reconocer su voz. Amen. Perché quando Dio ci parla, Porque cuando Dios nos habla, cambia il nostro cuore. cambia nuestro corazón. Un giorno Abramo stava in una tenda e stava piangendo. mia estaba en una tienda, estaba llorando. Stava piangendo perché non aveva figli. Stava llorando perché non aveva hijos. E diceva, Dio gli disse, guarda che io ti benedirò. E Dio le aveva detto, mira che io ti voy a Però Abramo disse, Signore, ma chi mi vuoi dare? Io non ho figli. Pero Abraham le había dicho, Señor, che quieres darmi se non tengo hijos? Tutto quello che ho, che è tanto, Tutto quello che tengo, che è molto. quando morirò andrò a finire ad uno che vive a Damasco cuando voy, cuando me voy a morir, va, o sea, se va a quedar a alguien de Damasco. Que se llamaba Eleazar. Que era Eleazar. Era un pariente lontano. Era un pariente muy lejano. Porque él no aveva figli. Porque él no tenía hijos. yo pure se lo a qualche servo. se lo va a tomar algún siervo. A qué sirve todo lo que tú me estás dando? ¿De qué me sirve todo lo que me estás dando? Però Dio lo fece uscire fuori dalla tenda. Però Dio lo tenda. Gli fece guardare le stelle. Le hizo mirar las estrellas. Gli disse così sarà la tua discendenza. E le dijo así será tu descendencia. Gli fece guardare la sabbia. Le hizo mirar la arena. E disse così sarà la tua discendenza. E dijo así será tu descendencia. E dice che da quel momento non ha pianto più Abramo e disse che da questo momento ya no, ya no llorò Abramo. Perché quella promessa, quella parola entrò nel suo cuore. Perché questa promessa entrò in suo corazón. E cambiò i suoi sentimenti. Lui ha creduto in quello che Dio ha detto. Ha creduto che Dio quello che ha detto lo poteva fare. Creyó que lo que Dios dijo lo podía realizar. E alla fine si realizzò. Proviamo ragionare su una cosa questa mattina. Pero tenemos que razonar sobre algo esta mañana. Sul bastone che usava Giacobbe. Sobre la barra che usava Jacob. Perché uno dei, dei capitoli che un po' sono più difficilmente capiti nella Bibbia. Perché è uno dei capitoli che meno si entiende nella, nella Bibbia. Perché Giacobbe se ne scappò dalla sua famiglia. Perché Jacob se scappò dalla sua famiglia. E arrivò da Labano. E, da Labano. e lui lavorava per le sue mogli. E él trabajaba por sus esposas. E Labano gli fece la truffa. E Abraham le, eh, bueno, Labán le hizo una trampa. Gli- Lo fece lavorare per una figlia Le hizo trabajar por una hija. e alla fine gliene diede un'altra. Y al final le dio otra. E poi dice, no, se vuoi quella devi lavorare altri sette anni. Le dijo, mira, se, ti- si quieres la tienes que trabajar siete años más. Lui si svegliò la mattina e gli avevano fatto la sorpresa. E si despertó en la mattina e le avevano hecho una sorpresa. Però succede una cosa particolare. Però eh, passa algo particolare. Che a un certo punto lui dice, ok Labano, voglio lavorare per te. Che dice, Labano, voglio lavorare per te. Stabiliamo qual è il mio salario. Vamos a establecer qual è il mio salario. E stabiliscono che le pecore che sono tutte macchiate, screziate, che, hanno, diciamo, che non sono bianche, eh, che ah, sono ah, establecieron que todas las demás ovejas che non fueran blancas erano di Giacobbe. Eran de Jacob. Invece quelle che erano bianche erano di Labano. Y las que eran blancas eran de Labano. E quindi separarono le pecore. Entonces separaron las ovejas. E succedeva una cosa strana. E passava algo extraño. Che quando praticamente queste, le pecore forti entravano in calore. Quando las ovejas fuertes entraban en calor. Giacobbe piantava un bastone vicino all'acqua. Jacob plantava una barra cerca dell'acqua. E questo bastone era scorticato. Y esta barra estaba como dañata. Aveva come delle strisce. Tenía como rayas. E la Bibbia dice che eh, queste pecore guardavano queste strisce. Y la palabra dice que esas ovejas miraban las rayas. E dice che nascevano figli con le macchie, con le strisce. Y nacían hijos con manchas y estrías. E quindi molte volte, anche all'inizio della fede, Por eso muchas veces también al inicio de la fe. Io pensavo che grazie a questa mazza le pecore uscivano macchiate e, colorate, diciamo. Yo pensaba que por esta barra las ovejas salían manchadas o con otros colores. Però leggendo bene la Bibbia ho capito che il significato era un altro. Pero leyendo bien la palabra entendí que era, el significado era otro. Giacobbe capitolo 31 dal verso 10 al verso 12. Jacob capitolo 31 del versículo 10 al 12. 10 al 12. Jacob. Jacob. Te decía Génesis. Ah, Génesis. <laughs> eh, ¿Por qué eso está diciendo? Génesis 34. 31. 31. ¿Cuál, cuál? 10 a 12. Vale, Génesis 31 del 10 al 12. Dijo, no existe Jacob. <clears throat> Y sucedió que al tiempo que las ovejas recalentaban, alcé yo mis ojos y vi en sueños He aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y díjome el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos, y verás todos los machos que cubren a las ovejas listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que el te ha hecho. Cioè qua dice que i montoni avevano le figlie eh, chiazzate e Aquí dice que los machos con, que iban con las, man, las orejas manchadas, pintadas. Perché Dio aveva visto quello che Labano gli faceva. Porque Dios había visto lo que Labán le había hecho. Cioè Dio gli aveva mostrato che quello che lui aveva deciso di fare. Dios le había mostrato lo che él decidió hacer. In sogno. In sueño. Quindi non dipendeva dalla mazza che lui metteva davanti alle acque. Por eso no dependía de la barra que ponían delante de las aguas. Ma dipendeva da quello che Dio aveva detto. Sino que dependía de lo que Dios había dicho. E allora lui perché metteva questo ramo? Pero él por qué ponía esa barra? Per ricordarsi della promessa che Dio gli aveva fatto. Para ricordarsi della promessa che Dio le aveva hecho. Perché quando lui vedeva quelle, le pecore forti. Perché quando él veía le ovejas fuerte, diceva queste sono quelle che Dio mi ha promesso. O sea, estas son las ovejas que Dios me prometió. Lui si ricordava di quello che Dio gli aveva detto. Él se recordó de lo que Dios le había dicho. Perché è facile demoralizzarsi. Porque es muy fácil desanimarse. Quando passa il tempo. Passa il tempo. Abramo piangeva. Abramo e ogni volta che si stava scoraggiando. Tornava a guardare le stelle del cielo. Del cielo e diceva Dio me l'ha promesso. Decía, o guardava la polvere della terra. E, tierra, e diceva Dio me l'ha promesso. Dice, me Aveva un segnale di quella che era la parola che Dio gli aveva dato un signados de lo que era la palabra de Dios. E noi dobbiamo avere un segnale di quello che Dio ci ha detto. E nosotros tenemos que tener un señal de lo que Dios nos dijo. Non basta ascoltare quello che Dio ti dice. No es suficiente escuchar lo que Dios te ha dicho. Scrivilo. Escríbelo. Scrivilo affinché te ne rimanga il ricordo. Escríbelo para que, para que no se te olvide. Perché nel momento in cui tu starai soffrendo, perché nel momento en que estarás sufriendo, potrai tornare a quel giorno in cui Dio ti ha parlato. Volverás a ese día en que Dios te habló. Tornerai a quella profezia che Dio ti ha dato. Volverás a esta profecía que Dios te dio. La tornerai a leggere. Volverás a leerla. E Dio ti darà forza e coraggio. Y Dios te dará fuerza y coraje. Per andare avanti. Para ir adelante. O ti potrà dare addirittura delle risposte a quello che tu stai vivendo. O te podrá dar hasta respuestas a lo que estás viviendo. Io ricordo una volta. Algo, stavo pregando. Stavo orando. E Dio mi disse prendi un pezzo di carta e una penna. E Dio mi dijo toma un, una hoja e una, un boli. E scrivi. E scrive. E iniziai a scrivere. E empecé a scrivere. Allora la risposta è questa. Mira, la risposta è questa. E io scrivevo, scrivevo tutta questa risposta. E io scrivia, scrivia tutta questa risposta. Feci una pagina grande con tutte queste scritte. Hice una pagina muy grande con todo está escrito. Disse, Signore, adesso cosa devo fare con questo foglio? Y dije, Señor, ¿qué tengo que hacer ahora con esta hoja? E Dio mi disse, niente, mettilo lì in mezzo ai libri. Y dice, nada, ponlo ahí en medio de los libros. E io lo misi là in mezzo ai libri. Y yo lo hice. E passarono gli anni e mi dimenticai. Y pasaron los años y me olvidé. Passarono sette anni. Pasaron siete años. E io un giorno stavo pregando. Y un día yo estaba orando. E avevo bisogno di una risposta da parte di Dio. Y necesitaba una respuesta de parte de Dios. E dice, Signore, tu mi devi dare la risposta. Y dije, Señor, tienes que decirme la respuesta. E Dio mi parla. Y Dios me habla. Prendi quei libri. Toma esos libros. Apri quei libri. Abre estos libros. In mezzo a quei libri troverai la risposta. En medio de estos libros encontrarás la risposta. Io inizio a prendere i libri, li apro. E tomo los libros, los abro. Pensavo che dovevo leggere qualche parola di, qualche, di quello che aveva scritto il libro. Pensavo che tenía che leggere alguna parola di quello che stava nel libro. E all'improvviso sale questo foglio di carta. E sale este, esta hoja. E io lo apro. E io lo apro. E rimango così. Así. Allora la risposta è questa. Entonces la risposta è questa. Tan, tan, tan, esto, Con tutti i dettagli di tutto quello che io stavo chiedendo a Dio. Con tutti i dettagli di quello che io le stavo chiedendo a Dio. Dio mi aveva dato la risposta. Dios me había dado la respuesta. Attraverso me stesso. Attraverso di me mismo. Sette anni prima. Hace siete años. Per farmi comprendere che Lui veramente è Sopra, sopra, ogni cosa. Para hacerme entender que Él realmente estaba sobre de todo. Sopra le nostre vite. Sobre nuestra vida. Sopra i nostri progetti. Sobre nuestros proyectos. Ma anche sopra il nostro tempo. Pero también sobre nuestro tiempo. Dio parla. Dios habla. Dio esiste. Dios existe. E noi dobbiamo imparare a conoscere il suo linguaggio. Y tenemos que aprender a conocer su lenguaje. In modo che lui possa guidare la nostra vita. Para que Él pueda guiar nuestra vida. En los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros joven verán visiones. Vuestros ancianos sueñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Por qué Dios Nos da sueños, visión y profecías. Perché Dio ci dà ah. sogni, visioni e profezie? Vabbè. Perché Dio ci dà sogni, visioni e profezie? Per i momenti oscuri. Oscuros, per i momenti di crisi. Crisis, per i momenti in cui abbiamo i dubbi. Para momentos en que tenemos dudas. Che noi possiamo ritornare a queste queste cose che ci sono state dette che, tengamo, che a svolgere queste cose che nos han sido dichas per trovare nuove forze per poter andare avanti para encontrar nuevas fuerzas para ir adelante quando Dio ti dice qualcosa quando Dio ti dice algo è perché sa che un giorno quelle parole ti daranno la forza per andare avanti es porque sabe que un día esas palabras te darán la fuerza para ir adelante e noi abbiamo bisogno che Dio ci parli e nosotros necesitamos que Dios nos hable allora vogliamo avere adesso un momento per pregare. Así ah, que queremos tener un momento para orar. Salutiamo la gente che ci segue via Facebook. Saludamos a los hermanos en directo.